हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम मैं जोया शेख आपको अपने channel Zoya fashion and beauty में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह पाक की रहमत से ठीक होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने बालों को कैसे चमकदार लंबा घना और स्याह कर सकते हैं तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक क्लास में देखें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो से आपको फ़ायदा मिल सके